Asante tena uh, mpenzi mtazamaji wa M TV usia. Uh, nimerudi tena uh, nimekuja tena kama kawaida uh, mimi ni wenyu, nawapenda sana uh, watazamaji wangu mahali popote mlipo katika ulimwengu huu. Ninaomba tu support kama kawaida, kama wewe ni mgeni make sure umesubscribe. Hakikisha jamani, umesubscribe tu, ume like, comment, pia umezungumza na marafiki zako, share hii link badala ya kupita pita tu na kuharibu bundles, panaweza kukusaidia siku nyingine. Alright, leo nataka tuongelee hili jambo between mama na baba. Kuna watu wanasema baba ni muhimu, mama pia ni muhimu. Kwa watu wote wawili, nani wa muhimu sana katika maisha yako? We mwanaume, we mwanadada, baba na mama, nani wa muhimu sana? Wote ni wazuri na wote tunawapenda, si ndio? Lakini nani wa maana sana katika maisha yako wewe? Tuko na mama na tuko na baba. Acha tuongelee baba. Baba ndiye amefanya wewe leo hii ukazaliwa na mama. Baba ndiye amefanya wewe leo ukajulikana kama mtu. Baba amehakikisha kuna mali utaishi, hati weka nusu heka, ni hapo utaishi pale. Wale ambayo wana wazazi, sidhani eti una mzazi, maybe kama wameaga dunia, lakini kuna mali walikuachia. So tunapozungumza umuhimu wa wazazi wetu hawa wawili, tunataka tuingie kiundani sana between mama na baba nani wa muhimu kwa mtazamo wako mpenzi mtazamaji baba ni muhimu au mama ndio wa muhimu na nimekupea some, uh, some of the examples kuhusu baba mzazi baba mzazi ndiye amefanya ukajua ukoo wako huyo huyo baba mzazi yule amekufanya uitwe fulani, amekusomesha, umeoa pia ukaitwa baba fulani kupitia kwa baba. Turudi kwa mama. Mama ni mlezi mzuri sana. Mama ndiyo sasa alikuleta ulimwenguni after miezi tisa. Baba amemtoa kwao, kaleta kwake, kwake ndio wewe unazaliwa. Tujui ni muda gani wamekaa katika ndoa, tutaki kujua hiyo, lakini tunataka tujue umuhimu ya hawa watu wawili. Mama amekubeba miezi tisa, amekuzaa, amekubeba kwa mgongo, amekulisha amekufulia, amekuosha wewe, amekuogesha. Huyo huyo mama ameteseka na wewe kwa kila jambo. Mama huyu huyu leo ambaye unamdharau wewe ndio amekufanya uitwe fulani. Kwa mfano, wewe ni daktari leo, lakini yule mama ambaye alikuzaa humwoni mahali popote you're so special. Uko kama ulishuka kutoka mbinguni bila kuzaliwa na mwanamke yote. Leo hii uweze ukasikia mama yako akizungumza, hata uitikii, unamwona tu kama kafofofo, lakini huyu huyu mama ambaye unamdharau ako na upungufu wa kwake, huyu huyu ndiye alikuzaa, so ina fomu ski umsikize, umjali, umpe kila kitu ambacho kinahitajika. Ninaongea hivi kwa sababu nimeona wanaume wengi sana, wakati ambapo anaoa anaacha hata kutuma shilingi mia mbili kwao, lakini kwa kina bibi anatuma, anafurahisha mkewe. Unanipata? Anaacha kutuma pesa kwa mamake ambaye alimbeba miezi tisa, akapitia uchungu, akamzaa, akamfulia. yeye mwenyewe huyo akaogeshwa yeye huyo amehakikisha wewe leo hii unaitwa mtu. Mama amehakikisha kila jambo katika maisha yako iko sawa, amekupikia, amekubeba kwa mgongo. Huyo huyo mama amehakikisha nguo zako ziko safi, hadi saizi unaitwa mwanaume, unaitwa baba, unaitwa unaitwa director, unaitwa principal, unaitwa kopolo, unaitwa mm, unaitwa DC, unaitwa chief, yani uko mama huyu huyo amekufanya leo unajulikana zaidi, lakini sasa wewe kwa sababu mama akusoma au mama ako na upungufu ya kwake, so uone kama ni wa muhimu sana katika maisha yako, lakini mama mkwe akawa wa muhimu sana katika maisha yako. Unanipata? Au mke wako ni wa muhimu sana katika maisha yako kuliko mama yako mzazi. So Hawa wote wawili baba na mama ni bora zaidi katika maisha yetu. Tukuje kwa baba. Twajua leo kuna baba wengine hakika walituza na wakaenda wakatuacha. Si makosa na ifai kumhukumu mzazi yoyote wewe, sababu una powers na ujui ni nini ambacho kilifanya mzee akaenda hao mama akaondoka katika hiyo na akaenda na nyinyi akawalelea huko huwezi jua wene wanajua ni hao wawili sababu hiyo ni siri yao baba na mama penye walikaa wakazungumza vile watakupata huku kuwepo vile mandugu zako walipatikana wewe huku kuwepo So katika hiyo vita sisi watoto tufai kuhusika mahali popote. Kwa nini? Huyo huyo mzazi ambaye leo maybe unamwongelea vibaya, umpendi, ati kwa sababu hakukusomesha, ati kwa sababu baba alioa mwanamke mwingine, na katika nyumba yetu sisi tulitengwa, mama ndiye ameng'ang'ana na sisi. Nataka nikuulize, bila huyo mama bila huyo baba wewe ungezaliwa ungezaliwa katika hiyo kilani na ungeitwa majina ambayo uko nayo so huyo huyo baba ambaye leo unamwongelea vibaya ndiye amekupatia uhai ambaye unaishi kupitia kwa mama baba huyo leo amekufanya wewe na mamako mnaishi pahali pamoja. Just imagine wewe na mama, sababu mama alitolewa maybe Uganda au alitolewa Kisumu au alitolewa eh, Kakamega au Bungoma au Nairobi City au Kiambu au Tanzania, Burundi, Nigeria, akaletwa kutoka huko yote, akaletwa Teso Then huyo huyo baba alipokuzaa, mama akaondoka na nyinyi, akarudi na nyinyi huko. So mumelelewa huko mkijua nyinyi baba yenu aliwakataa, mkapanda chuki kwa huyo mzee, kitu ambacho si sawa. Sisi watoto tufai kuingilia katika vita ya watu wazima na ni watu wawili, sababu wenyewe ndio wanajua nini kilifanya waachane. naweza kuwa ni mama, kwa sababu hata saizi tumeona wengi wetu tumeshuhudia wanawake wetu ndio wanaenda na watoto wetu wanaenda oh, sijui umeshinda kulewa kulea watoto, na si ukweli, ni kujitakia tu. Ameona marafiki Facebook siku hizi maisha eh, maisha ya siku hizi fake life ya kwa mtandao anaona pia aende kaishi hiyo maisha anatamani sijui nini vitu vingi so anaamua kwe kwenda so ukikaa chini utazame kitu kama hicho utaendelea kumchukia babako wezi kwa sababu ni wa muhimu sana kitu ambacho cha kwanza unafuu shukuru ni kukupa nafasi ya kuishi hapo ulimwenguni unanipata Nataka nikupe mfano. Kuna wanaume wakienda wanaoa wanakaa miaka mingi bila kuzaa. Unanipata? Mama ako sawa lakini mzee hazai. Then mama pia anavumilia kuna mzee wake. Mama ako na uwezo, anaweza shika mimba, lakini pia hashughuliki na hiyo mimba, kwa sababu anajua kuna siku Mungu atafanya jambo na nipate pia mtoto. Nasikia hapo wanaume wanapenya hmm, hmm, hmm, eh, hiyo huyu, kwa mfano kwe wewe niwezi zalisha mke, so inamaanisha hakuna mtoto mtakuwa naye. Kama mtakuwa na mtoto si wa familia hiyo, si wa huyu mzee, so inamaanisha kwenye mama atazaa mtoto, huko ndio kwake. Unanipata? So katika hii familia ameshindwa, ameenda kuzalia familia nyingine, jambo ambalo si nzuri. So inamaanisha wewe ndio umezaliwa, shukuru huyo mzee, hata kama dudu zimemkula, usongoje kumnunulia suti, kwa sababu ni wa maana sana katika maisha yako. Leo hii shamba ambazo uko nazo zote ni zake. Mali ambayo uko nayo hata paka na mke wako, watoto wako na kila kitu ni utajiri wa huyo mzee. Sielewi unanipata, na tuko katika mazungumzo. Zungumza pia utuambie, watu wawili hawa, baba na mama, nani wa muhimu sana? wote ni wa muhimu au kuna mmoja unaweza chagua huyu ni wa muhimu, na utuambie kwa nini umechagua mama kwa wa muhimu au baba kwa wa muhimu katika maisha yako. Yes, mpenzi mtazamaji, wewe ni mgeni eh, subscribe kwanza, subscribe kisha kusubscribe, drop your comment, andika comment yako hapa chini then tuendelee mbele hmm? nani wa muhimu katika maisha yako between mama na baba nituambie kwa nini baba si wa muhimu kwako na kwa nini mama ni wa muhimu kwako utu explainie at least tuweze kuelewa ndio maana mimi niko na kuelimisha ndugu yangu baraka zako zingine umezifunga wewe mwenyewe umefunga baraka zako kwa sababu ya chuki ambaye mama amekuweka. Unafunga baraka zako wewe mwenyewe kwa sababu chuki ambaye baba amekuwekea kuhusu mama yako. Mara oh, mamako alikuwa na hanya sana. Oh, mamako alikuwa sijui mwizi. Oh, mamako sijui alikuwa nini. So ufai kuzungumza na yeye, ni ufai kuwa karibu na yeye. Hataweza. o alikuwa mchawi alikuwa anatupia watu vikopo, na katika hii familia vitu kama hiyo ikipatikana anapigwa, anafukuzwa. Yes, tukatai, lakini ndugu yangu, fikiria bila huyo mama leo ambaye unaambiwa mabaya ya kwake, maovu ya kwake, bila yeye kwa miezi tisa ungepatikana katika hii familia, maybe ungepatikana katika familia nyingine au mahali pengine, lakini kwa sababu ya huyo mzee akafanya wewe unazaliwa katika hii familia, ambapo ni kitu kya maana sana. Wewe ambaye umepata nafasi, uko na magorofa huko, uko na nini, kuna kila kitu umejenga kwa kina bibi, lakini kwenyu nyumba inauliza mzazi wako ni kuangukie usiku wa leo au niongoje mvua ya, ya mwezi wa tatu ndio nikuangukie. So please uwe mmoja wa wale watu ambaye mtaonesha heshima na hekima kwa wazazi wetu, kwa wazazi wako. Hata baba we mbaya aje, fikiria jambo moja tu la muhimu sana, ambayo ni maisha ambayo unaishi nayo. Bila wewe mzee, leo ungeitwa mtu, ungeitwa mtu, hakika ungeitwa mtu na tungekujua, lakini kwa sababu ya huyo mzazi, umuhimu wake tu kutupatia nafasi ya kuishi katika ulimwengu Alipitia machungu, amehakikisha wewe umesoma, amekupeleka kila aina ya shule, umesoma, umetoka kuwa mtoto ako sawa. Sasa unangojea tu matunda, ndeni unaanza kugeukia huyu mzee. Hiyo si haki. Hata kama leo huyu mzee amekufa, zile changamoto unapitia leo, jua ni hasira za mzee. Ni asira za mzee leo zinakuangaisha katika ulimwengu huu. Kuna wengine wanaongoja akufe ndio wanunue sanduku. Kuna wengine ndio wanaongoja akufe ndio wamnunulie suti. Kuna wengine wanaongoja akufe ndio tununue neti. Kuna wengine wanaongoja akufe ndio tumjengee kaburi nzuri. Kuna wengine wanangoja kufe wamtengenezee kaburi ambayo iko na tiles. Nataka nikuambie hiyo yote ni kazi bure. Kazi ya maana ni kumtambua umuhimu wa huyu mzee katika maisha yako. Ukituma mia tano kwa kina bibi, tuma mia tano kwenye na ukitumia mama hakikisha baba pia unamtumia. Kwanza tambua tabia za wazazi wako wote. Wazazi wako wazuri, wanasherekea pamoja, wanakula pamoja, wanafurahia pamoja. Yes, tumia mama. Lakini ukisikia kuna katabia fulani kwa mama wakati ambapo unatuma pesa, because baba lazima kuweko na kakitu kwa mfuko. Huwezi tumia mama ndio uambie mama eti chukuako umpatie baba pia hiyo ni mbaya. Hujatambua muhimu wa huyo mzee, hujaona muhimu muhimu muhimu muhimu wa huyu mzee hapa Kobomo. Unaona mama ndio muhimu sana, which is wrong. Ukiona baba ni wa muhimu, pea yeye kitu yake. Kama ataenda kwa wazee, si unajua ile mkutano yetu ya wazee, kama ataenda huko aende akiwa ako na furaha. Kama ni mama anaenda sokoni, ajue mimi yangu shea ninaenda kunua samaki fresh, ninaenda kufanya moja mbili, wala usiweke pesa zote pamoja. Natumai unanipata, natumai unanielewa, kwa sababu si poa na si sawa umuhimu wa baba mwoneshe akiwa hai. Hiyo suti nunua, mpelekee, nunulia mzee viatu avae. Hukuwa na nafasi, hukuwa na pesa zako za kutosha, jengea wazazi wako nyumba ya kisasa. Wanaleko kwa ile matres kubwa, wajifunike kila aina ya suka. Akikufa pia, at least watu kunua hiyo ukinua brangeti ukinua sijui nini, itakuwa sawa because penye walikuwa kilala ni pahali pasafi. Lakini usiache nyumba ikaanza kuuliza mzee maswali, then siku mzee amekufa, tuko pale unajidai, baba alikuwa mtu mzuri, mama alikuwa mtu amana, hey, eh, sijui nini. Wewe si mzuri. Umuhimu wa mzee, umuhimu wa mama, wewe onesha watu eti wazazi wako ni wa muhimu katika maisha yako 100%. Aswa naongelea wale wenye wako na uwezo. Kuna watu wako na uwezo lakini watekelezi majukumu yao kama watoto, na siku hizi tunapumbazwa na social media na digital. Nataka nikwambie hakuna siku utaona bwana digital wala utajawa na upuzi na ushenzi na ubinafsi na unakosa kutekeleza jambo ambalo ni la maana sana, kutambua umuhimu wa wazazi wako, umuhimu wa babako mzazi hata we mbaye haji, wewe mtambue kama baba mzazi, uoneshe yeye eti baba, yani yote ni ndwele, yale yalikuwa huko nyuma ni stori kwangu, sababu sitaki kuhusika katika hiyo stori ya huko nyuma. Vita za wazazi ni za wazazi, pia zako zinakuongojea, kwa maana pia unaingia katika ile ile kiatu nyinyi watoto ambaye mnapenda kupiga wazazi eti unataka kununua pikipiki unataka kununua gari and then unaingilia mzee unampiga unamkata eti unataka tu shamba nataka nikuambie hiyo shamba ambayo unapiga huyo mzee kwa ajili ya hiyo shamba oh, bila huyo mzee ungekuwa katika hiyo nafasi bila huyo mzee hiyo familia ingekutambua so tambua mzee kwanza ni umsikize akwambie jambo lake na ni kwa nini hataki kukupea shamba kwa muda ambaye wewe unataka akushauri mshauriani huyo mzee akipite penye watu wako pia na kuwa eh, no, eh, na furaha anajisikia pia sema hata mimi nilizaa si nyinyi tu, pia niko na, na ndume ndume ambayo inanisaidia pia inafanya leo na hivi. Kwa wale ambayo wako na uwezo, kwa wale ambayo muna uwezo ya kufanya vita ambavyo nimetaja, onesha mzee mapenzi, onesha mzee unamjali sana. Najua ushindi kununua sukari kilo moja, hiyo naye itakuwa uongo. Ukipata nafasi unanua kilo kilo ya sukari unaletea kwa mama pia kilo ya sukari. Si kila kitu ni kwa nyumba yako, kila kitu ni kwa mke wako, kila kitu ni kwa mke wako. Hadi ukitaka kununua kitu pako uulize bibi na kutuma kwa uulize yeye, unatumanga tu. Hiyo ni mbaya sana. Tambua wazazi wako, kwa sababu hata kibibilia ni Mungu wa pili hapo ulimwengu. Wana umuhimu wa wazazi wako tafuta umuhimu ya wazazi itakuwa sawa kabisa. Natumai unanipata mpenzi mtazamaji, ninaomba kama hii haya mafunzo hakika yanakusaidia mahali, yanakutoa mahali ambapo ulikuwa, yanakupeleka mahali, usipite tu make sure una subscribe. Niko na mafunzo, nitawaelimisha, nitawafahamisha vitu ambavyo mko mnajua hapa, kwa sababu hii channel nimeunda kwa ajili ya elimu kutosha katika familia zetu, katika jamii yetu. Leo hii kuna vitu ambavyo tunafaa tushughulikie, tukue sawa, kwa maana tunapotea tunapotea kwa jina moja neti digital. Digital itakuletea chakula kama unaenda kutafuta. Digital ni neno ambalo limeandikwa tu kutoa kitu fulani kufikisha mahali fulani, lakini pia bado inahitaji support yetu ndio hiyo digital ifanikishwe vizuri vile inahitajika. Ingekuwa leo hii digital inakuletea chakula kwa meza ukimaliza kuwatch hiyo televisheni inakulipa at least lakini unawatch tu unapita unakopi vita hakuna inakuja tena inakuharibia maisha kama kina dada unaenda unawatch mtu ambaye hako ana act movie na behave ki design fulani wewe unakuja una try ile jambo ambalo umeona kwa televisheni kwa koboma Nataka nikwambie hakuna mahali utaenda. Unakuta mwanadada ameoza, oh, yule msichana alipiga mama mkwe kofi, pia mimi ndazaba wangu kofi. Anakuja anazaba mamako, mamake mkwe kofi bila wasiwasi, hata stupi, hata eh, hata aoni kama amekosa. Hiyo ni yako. Anaona mwanaume baba wa boma ile kama si baba ye sasa ndio kusema na Mubeki, nataka mtambue umuhimu wa wazazi wenyu, awe kiwete, awe mlema, huyo ambayo unamdharau, huyo ndio baba yako. Kama unaendesha V8 tafutia mzee Aprobox. Kama unaendesha Range Rover, jamani, si utafute hata kakawishi mzee pia awe anakimbilia hapa wewe unaendesha Range Rover, bibi yako anaendesha V8, uko na Mercedes Benz umepark, uko na sijui na nini, uko sijui na aina gani ya gari, umezipark zote kwa pale kwa parking. Baba anatembea kwa miguu, nyumbani hujajenga, utajiri wako ni town, kwa boma huna lolote. Si sawa. Tambua wazazi, Wakati ambapo unafanikiwa, fanikisha hadi kwa boma, fanikisha wazee wajisikie wako sawa, badala wewe kununua sanduku kama amekufa, eti nataka nifanyie baba yangu sherehe ya mwisho. Unanunua sanduku ya elfu mia moja au mia mbili unanunua suti ya elfu hamsini unanunua kiatu kia elfu ishirini unanunua saa ya elfu tano unanua sijui nini ya elfu ishirini eh? chakula tu budget elfu mia moja ng'ombe ambazo zinachinjwa ni ng'ombe kumi ng'ombe ishirini mbuzi kumi na tano hiyo yote ni kazi bu bure ungemtambua huyu mzee akuwa hai ndio nafasi ya maana sana unakuja na mbuzi pia unachoma tu hapo mzee pia anakula unapata kakuku unachinja, mnachoma, kula mnafurahia maisha. Unatambua umuhimu wa baba, umuhimu wa mama. Ndio maana nimekuambia ndugu yangu, vita za wazazi wetu sisi watoto tusiwaingilia, kwa sababu hiyo vita hujui ilianzia wapi. Maybe hiyo vita imeanzia bedroom, we mtoto unakuja unaingilia, unabeba laana za wazazi. Vitu hujui imeanzia wapi. Unakuja tu unajibandika. Hiti unatetea mama, hiti unatetea baba. Hiyo ni kazi bure. Hacha wazee wenyewe watatue shida zao. Wakati ambapo unaingia mtu wa tatu, wewe unakuja kuharibu, si kujenga. Ndio maana ukitambua muhimu wa wazazi, vitu kama hivi uingilii hata watakuona mtu wa maana katika maisha yao, vile una handle issues kama kuna jambo kwa familia wanaona wewe unajua handle, yani unashirikiana na wenzako mpaka mnatatua ile shida, inaisha bila mtu kujua. So hilo jambo ni la maana sana, mtazamaji wangu. Mimi ninakuomba tu zidi kunitazama, zidi kuendelea kunipatia support. Jamani, kama wewe ni mgeni, karibu katika hii YouTube channel ya BM TV Busia. Kumbuka nenda kwa JVC TV Busia na pia usisahau main account yangu ya Ben M Teule. Subscribe, like, comment. Usiwe mtazamaji tu, ni utoke tu. Kama kuna jambo unataka kuuliza, uko huru kupiga simu kwa hiyo nambari ambayo inapita kwa screen, au unaweza nitumia email yako na tukapata kuongea. Jamani, penda wazazi wako wote, wote ni wa maana katika maisha yako. Hakuna mzazi ambaye si wa maana katika maisha yako, wote ni wa maana zaidi, kwa maana wamekupa maisha, wametupa maisha, wametupatia kila kitu ambacho tunahitaji. Wote ni wa muhimu